I set the pace when I'm running I always hate what I want and I always give it 100 Don't need a bank on others Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he no friend to me It's not Don't आगे भरो सब भरो भरो हाँ भरो हाँ सब भरो भीतर आया हाँ सब भरो सब भर जा रही नहीं जा कुछ हाँ भरो सब भरो क्या भरो भरो भरो भरो का फिर भर भर भर का भर ना भरियो ना जा रही तबियत बढ़िया मारे बड़ी आली जान जाती मारी ऊपर मारो डंडा ले आई तो बताई तू डंडा लाए डंडा लावे जा रहे वाह उधार है उधार ए बउआ ए बउआ बउआ वाह उधर डंडा वाह वाह वाह वाह डंडा डंडा ले डंडा डंडा ले उधर उधर उधर उधर वहाँ उधर उधर उधर उधर है वाह वहाँ डंडा डंडा इनका मारो इनका इनका मारो दे दे दे धर धर धर के हुए हम्म दे हम्म। <laughs> लो बताए रुके रहा आए आए ¿Y la pacaracha? Ya le cae.